Thank you. Okay. 17号停車時間が短いためお見送りのお客様は車内に入らないようお願いいたします15時46分 Mm, scallops. Oh, that's so good. Mm. Thank you. vacancies.